buena Oh, Dios, es Nemesis. Esta es mío. Vale, dos bajas, perfecto. You've been a very bad girl. Disparé. Buena. Buena mía. No sé, no supe si le di o no le di. ¡Cielos, Karen! ¡Eres tan estúpido! Toma eso. en la espalda. <laughs> медведь идет. Toma. Toma. no se largan y nos dejan tranquilos? though. Ah! Ah!